Mae dysgu defnyddio'r toiled yn gam mawr i'ch plentyn. Pidiwch ei rithro. Mae rhan fwyaf o blant bach yn barod i ddefnyddio'r poti neu'r toiled pan fydden nhw rhwng 2 a 3 oed. Gadewch eich plentyn ddysgu ar ei cyflymder ei hun. Mae pob plentyn yn wahanol, felly pidiwch â phoeni be mae rhieni eraill yn ei wneud. Bydd angen eich plentyn deimlo'r awydd i fynd a gallu dweud hynny wrthych bosib bod eich plentyn yn barod os ydyn nhw'n dangos diddordeb yn y tŷ bach. Efallai ddwedon nhw wrthych fod pi neu pw yn eu cewyn. Gwisgwch i lwyddo. Prynwch bans i'ch plentyn a gwisgwch nhw mewn dillad sy'n hawdd i'w tynnu i fyny ac i lawr. Cadwch bethau'n gyfarwydd. Rhowch y poti lle maen nhw medru i weld. Gallwch adael iddynt eistedd ei tedi neu ddoli arno, neu adael iddyn nhw eich gweld chi'n defnyddio'r toiled ac esbonio beth ydych chi'n ei wneud. Ar rai diwrnodau, mi fyddwch plentyn yn hapus i ddefnyddio'r poti neu'r toiled. Ar ddiwrnodau eraill, mi gawn nhw lawer o ddamweiniau. Mae hyn yn normal. Ceisiwch fod yn amyneddgar. Os mae pethau mynd yn ormod, yn yr o'ch gorau iddi a cheisio eto wedi rhai wythnosau. Gallai gymryd ychydig wythnosau i blant fod yn sych. I eraill, gall fod yn fusoedd. Os ydych chi'n poeni bod problem, gyfynwch eich ymwelydd iechyd neu'ch meddyg teulu am ragor y gyngor defnyddiol ar hyfforddi eich plentyn i ddefnyddio'r toiled neu'r poti ac ar dechnegau rhianta da, ewch i hyow.cymru, slaes, rhowch amser iddo.